呃呃。 嗯嗯，叫叫。 응? 응? これ 嗯。 Okay. <laughs> 沐浴如何香香皂？今天用哪个好？毛巾、浴帽、小鸭鸭，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌扭。